la ciutat metropolitana tindrà futur i tindrà un, una segona fase no? més democràtica, més justa, eh, més sostenible, més innovadora, només en la mesura en què els seus veïns i veïnes dels diferents municipis se la facin realment seva. No? Que temes com el, evident el mediambiental, no? el tema de la lluita contra el canvi climàtic i, i, i combatre la contaminació i fer disminuir la contaminació, o ho fem col·lectivament tots els municipis o no ens en sortirem, perquè l'aire no entén de fronteres